Prepárate la puta que te reparió, porque los viernes de la jungla se gana todo gente, todo gente, todo ojete. Para vivir una noche con las mejores putas de la zona. No te la puedes perder, hijo de Ramil, porque si no estás así, andate con...